जो गाइस क्या चैनल सर्च पड़ेगा गाइस के नाम फिर से खेलने वाले पावर वॉशिंग सिमुलेटर और अब हम पावर पार्क में वाले देखो हमारे नए वाला भी सेलेक्ट कर लिया हमने तो गाइस मज़ा आएगा नए वाले में देखो मैंने ये साफ भी करा मज़ा आया मुझे तो और भी साफ करते चलो अब पहले बैठने के लिए साफ करेंगे बेंच अभी तो बैठे नहीं नहीं पाएंगे यार लोग फिर पार्क में आके हमें वो बोलेंगे पहले बैठने के लिए करेंगे कोई आके मतलब देख तो सकता हो ना यार ताकि देख तो पाए जो भी होगा मालिक जो है आके देखे अगर आके बैठना पहले ये करते हैं साहब हाँ भाई कितना गंदा और रखा है ओह माय गॉड ये भी है क्या ज़्यादा जल्दी साफ नहीं हो रहा इससे कुछ है ना जल्दी साफ हो रहा है इससे बेंच का हाँ ये भी कर देते साफ हो गए करेगा रिवेंज के लिए आप बैठ के ना चार बंदे देख तो सकते हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप सबसे पहले हम करेंगे अपना इसको ये सब ज़्यादा गंदा रखा है ओ भाई क्या चमक आई है यार कति और एक सेकेंड वेब कैम अबे यार कोना एक second sorry guys my bad यार मैंने अपना पिछली वीडियो को भी ख़त्म कर दिया था तब भी नहीं चला रखा था मैंने कैमरा उसका वो भी उसकी वीडियो को ख़त्म करके हटा हूँ मैं अभी भाई मेरा पता नहीं कैमरा शायद डिसेबल हो गया था मुझे पता ही नहीं लॉल हो गया यार पर एक तो क्या है कितना गंदा रखा है क्या भाई पचास साल से वो बंद पड़ा गया है पार्क जरा गंदा तो नहीं होता यार कम से कम और यहाँ पे नाली की बाढ़ आई थी मैं बोल रहा हूँ सीरियसली वैसे जल्दी हो जाए अपने नई ड्यूटी वैसे है तो खैर मीडियम ड्यूटी अच्छी है जो तो है वो प्रोफेशनल ड्यूटी कितनी अच्छी होगी बट फिर हमें अच्छी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी अच्छे से साफ हो रहा है इससे बड़े ज़्यादा फॉर्म अगर आप बीटीएस पहले तो बीटीएस की फुल फॉर्म बता दो नहीं कमेंट में otherwise I will break your bone Never give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 Best friend, I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really